Voilà. attimo per vedere che tipo di capelli ha, ok? Per capire che prodotti devo usare. Va Ok. Ok, quindi hai capito uso ce li ho io, non c'è bisogno, bisogno che di portarli. Le mostro quelli che voglio usare io. Ok, li mostro, poi deciderà lei. Va bene, allora, ehm, come shampoo io userei buonissimo, molto dolce, veramente buono sentire l'odore. Amén. andare bene mato. senza nodi qualche nodo c'è sempre però spuntatina. ci vorrebbe un po' più Eccoci qui. sistemato finale no beh comunque li ho fonati per bene quindi comunque sono molto belli però insomma non andiamo a sprecare una piega intera se adesso deve scappare in piscina prima sulle mani e poi cosa sta parlando? Mm -hmm. Certo, lei può rimanere qui un attimo a rilassarsi, a godersi questa sensazione di benessere dopo un trattamento al parrucchiere. Io spero veramente sia trovata bene da noi. Bene. Allora l'aspetto magari per una tinta, un colore estivo, mm, oppure per un'altra acconciatura sempre de